Sabiduría original, prácticamente absurda. Sopa. Flavio. Flavio. Flavio. Estaba en otra parte. Es que estoy enganchado a la serie de zombies esta yankee. Walking Bad. Ya, ¿caminando malamente? Walking Dead dirás, ¿no? Muertos vivientes. Pues da igual, ¿no? Como sea. ¿No, ¿No la has visto? Sí, lo intenté. Como todo el mundo hablaba también de ella, pero duré poco. ¿Sabes qué pasa? Que a mí los zombies más que miedo me producen risa. Es que no se trata de dar miedo o risa, Brenda. Lo que transmite el mundo zombie es una metáfora flipante, un rollo existencial. ¿Y cuál es el rollo? ¿El de la crisis? El capitalismo llega a su fin, el proletariado se revela ante el poder. Uno solo no es peligroso, muchos sí. Metáfora marxista facilona. Así empezó el género, pero se ha ido refinando. Ahora la metáfora buena es la que se refiere a los vivos. Por mucho que te cargues mil zombies, van a venir otros mil. La vida no es vivir, es sobrevivir y la muerte siempre está ahí. ¿Entiendes? Qué novedad. Entiendo que es un rollo bastante más triste que cualquier manual de autoayuda. Aparte, ¿no te parece todo como muy incoherente? O sea, ¿cómo justificas tú que los zombies no engorden? Porque es que no hay ninguno gordo y mira que se por encima. Es que no le funcionan los órganos. Bueno, ya, pero la comida entra. ¿La cagan según entra? ¿Cagan de pie? Bueno, tendrán diarrea, ¿no? Que mínimo. Evidentemente no te van a mostrar a un zombie cagando, Brenda. Igual que no te muestran a Tom Cruise cagando antes de entrar en acción o, o después. Pues mira, sería todo un éxito esa peli. Su ruina como actor, eso sí. Y una cosa que no entiendo. Se supone que están muertos. ¿Vuelven a morir de nuevo cuando les revientan la cabeza? Su corazón está muerto. Su cerebro es el que vive, por eso muere la segunda vez de muerte intelectual y definitiva. Pues sí, unos lumbreras, los zombies, grandes conversadores. Y mm, no hay ningún zombi que se plantee las cosas, porque ese sí que sería un buen argumento. No sé, un zombi rebelde, vegetariano, por ejemplo. Y los zombis que eran ludópatas siguen siendo ludópatas. ¿Tú eres de las que espera que las películas porno se casen? No me hagas demagogia. Son las convenciones del género. Quédate con la reflexión y deja de hacer de payasa lista. Hay dos tipos de gente. Los muertos y los vivos. Los que vagan, que van de un lado a otro sin planes ni objetivos, que como mucho lo que hacen es criticar. Y luego está la gente positiva, que sobrevive, que tiene proyectos, que sueña con algo aunque no sepa muy bien qué. Si al final resulta que los zombies van a ser pura autoayuda. Por eso hay muertos vivientes en, las ventanillas de información, en, en, el metro, en los taxis, en todas partes. ¿Lo te has fijado? La mitad del mundo está muerta. No tienen corazón y quieren comernos el nuestro. Dan mucho trabajo. Por eso hay que aprender a vivir entre ellos. No queda otro remedio. Y tú eres de los vivos, claro. <laughs> y tú también, Brenda. Sí, sí, ya me decía mi madre que era muy viva. Brenda, mm. Brenda, una cosa. Es muy importante esto que te voy a decir. No me dejes quejarme por todo. Vigila que siempre tenga algún plan, algún, algún proyecto, sea cual sea. No dejes que me convierta. Vale, Flavio, yo te vigilo, pero prométeme que vas a dejar de ver la serie. Es la última temporada, no me voy a quedar sin ver el final. Pero se acaban todas igual, ya te lo cuento yo. Cuando todo el mundo piensa que los zombies han sido aniquilados y el virus está controlado, anda, mira tú, no se han dado cuenta de que uno de los supervivientes, que no sé por qué siempre es negro y gordito, está infectado. ¡Chan! La máquina de zombies como churros se pone en marcha. No, no, esta serie acabará de otra manera. No es un final a la altura. Mira, Flavio, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál sería el mejor final? ¿Mm? Pues que te olvides de la serie de tu puta paranoia. Que te gustan a ti mucho las realidades paralelas. Acuérdate, por favor, cuando te dio por el aeropilates. Aeropilates. Bueno, aeropilates o aeropilates, que estabas todo el día con el aeropilate para arriba, aeropilate para abajo. No huyas, coño, que lo que te pasa a ti es que tienes una depresión de caballo. ¡Una depresión! Si ves el final de la serie, a mí no me lo cuentes, porque no me interesa nada. Que sí, que vale, que el mundo está lleno de muertos. Pues si no te quieres convertir en uno de ellos, a espabilarse. Bueno, yo me voy, que como no entrego hoy el curro a la que le van a cortar la cabeza es a mí. Pagas tú, ¿no? Se te ha quedado fría. Thank you.